出来的恐怖之类，在同一大境界内堪称无敌。叶 <laughs> 藏，你只能命丧于此喽！怎么回事？ 没我的眼毒，我怕你来玩儿了。卑鄙小人，白爷知道是谁，定要他好看。敢走我的雷，他会慢慢满门灭绝。敢亵渎三清，只能全都万光。痛苦的死地，等我七鬼之身完全凝聚，即使不暴露灵犀功法。 我也定能抵挡他的攻击。这样下去只会更加不利，得想办法尽快研制出解药。 呵呵呵呵能在枯魂乡下活到现在，倒也有几分本事。可惜啊，宗门重宝威力无比，毒性更是无药可解。你如今不过是垂死挣扎。 无药可解，这世上没有解不了的毒，只有不懂药的人。而你叶藏爷爷，我可是那用药的祖宗。哼，负隅顽抗，苦魂生去。啊！小不死？哼，你真以为这区区细丝就能压制住我吗？ 送了我的烟毒，我看你还能往哪儿跑！大功告成，总督朗格森。 你居然还能设置阵法？万物草木，哼， <laughs> 不过是拖延时间的小把戏。 搜索你夜藏，搅动宗门风雨，让一宗老祖看着。现在看到起，只是徒有虚名。啊！不可能，这就是能克制那烟毒的药力。此物叶藏，先收起。 这些药力足够我炼丹解毒了。遭到妖孽又如何？没了退路，用不了丹炉，我看你还咋过炼丹？我早料到你不会让我脱战炼丹。谁说炼丹就一定要用丹炉？ 悟道都能以天地为炉鼎，那我以自身做一回丹炉，又有何妨？丹炉上一炸裂，你一身炼丹，自会粉身碎骨。哼，放心，爷爷骨头硬得很。等解了毒，就教你做人。既然急着去送死，我就送你一死。 <laughs> 快完成了。 一点，就差一点了。打一个瞎子都这么费力，就这点本事？宗门重宝在你手里，我都替他憋屈。死到临头还嘴硬，有种你就使出你的绝招啊！既然如此？ 奴たちは送民ご一し黒津中枢うっ 多亏你那最后一击，让我有了足够的火力去融合药力。啊！怎么过来？不过来！接下来我会好好感谢你。 刀在峰的炼体之术，可惜也只是个贩卖族。给我过来！受死！我夜藏行事，一向有来有往，这就当是回礼了。 钥匙，宋家护法听令，全力夺取钥匙。 此案之前定有所隐藏。如果不是我以法宝脱身，恐怕也会损耗甚大。他比我们所要晓得的还要强。 钥匙都在你身上，太危险了，快拿出来，我们分散保管。我，糟了，那是宋家的求救信号，第一把钥匙出事了，咱们不如兵分两路，你们去抢夺第一把钥匙，我继续去拿其他钥匙，而后立刻藏起。可是，还犹豫什么？ 我能隐蔽钥匙能量波动，钥匙在我身上才是最安全的。这计划不错，就按照叶藏说的去做。 <laughs> 宋家护法，随我一同去夺第一把钥匙。是。藏好身上的钥匙。大家一起加油！ 让雪梅这次一个人也带不进血色古路。叶藏师弟一人独占三把钥匙，这份胆识，萧某佩服。老夫闭关多年，出关后听了不少你的传闻，对你倒是很有兴趣。萧青。 此人的灵海，应该只差一丝就能完全结晶。在我满鬼突破之前，绝不能轻易与他交手。